y eh, bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre sanidad. Yo soy el apóstol Vincenzo y este es el mes de la sanidad. Entonces, si ya no estás en nuestro grupo privado de Facebook, bueno, tiene que inscribirte, tiene que entrar, porque allí en este mes vamos a compartir enseñanza, testimonio y también vamos a, responder a tus eh, dudas, tu pensamiento, tus preguntas sobre la sanidad. Entonces hoy le estaba escribiendo allí en un post diciendo por qué no vamos a ver muchas veces sanidad en nuestra vida. Y hice esta pregunta porque, claro, años atrás, que no tenía más este conocimiento que yo tengo, siempre me hacía una pregunta, muy bien, pero ¿por qué no puedo mirar eh, mis oraciones eh, con eficacia? No puedo mirar la sanidad después de mis oraciones de una forma así más eficaz. Y miraba mi vida y decía, bueno, yo soy un hombre consagrado, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que medita la palabra de Dios, eh, un hombre con dones espirituales. Tengo el bautismo del Espíritu Santo, tengo el don de profecía, ministro profecía como profeta. Entonces, ¿por qué no veo la sanidad? ¿Dónde está el problema? Leía la Biblia y miraba que allí estaba un montón de sanidad, y que la gente se sanaba un montón. Él decía, bueno, aquí algo malo pasa. ¿Dónde está el problema? Y el problema nunca es Dios. El problema es que tuve que cambiar mi mentalidad. Tuve que tener un cambio en mi pensamiento para conformarme a la palabra de Dios. Y las cosas maravillosa que pasaron y que cuando fue adaptando mi pensamiento a la palabra de Dios, cuando fue confirmando con la palabra de Dios mis pensamientos, entonces allí empezaron a manifestarse la sanidad de una forma increíble y sigo en todo, todo día hasta ahora. En todas nuestras uniones vamos orando, orar por sanidad y un montón de gente se sana. Y eso no pasa solamente eh, con mí, no es un don especial que yo tengo, sino que va a pasar con todo lo que también están en nuestra iglesia, que recibieron las enseñanzas de nuestra escuela de ministerio, donde aprendieron cómo orar de forma eficaz para los enfermos. Y si tú también quieres aprender más sobre sanidad, bueno, en este mes, en el grupo privado Facebook, vamos a compartir algunas enseñanzas sobre sanidad, pero también en la mitad de enero vamos a empezar la nueva clase de ministerio, de la escuela de ministerio, a que todos los que quieren servir al Señor se pueden añadir. Y hemos tenido mucho testimonio de pastores, apóstoles, profetas, evangelistas que han sido parte de nuestro ministerio y que han sido muy bendecidos mirando un cambio y una transformación total en sus vidas, en sus ministerios. Vale. Entonces, ¿en qué tuvo que cambiar mi mentalidad? Muy bien, muchas veces tenemos la que es una mentalidad del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú tenías que hacer algo para recibir algo de Dios. Y esto lo vamos a condividir muchas veces en nuestras oraciones. Ahora no es la única eh, cosa eh, que tenemos que cambiar, claramente, pero esta es una. Porque pensamos, ah, bueno, para ver esa sanidad tengo que orar un montón, tengo que hacer un año de ayuno y oración para que el Señor lo pueda tocar, para que el Señor lo pueda sanar. Y de realidad, todo esto pensamiento son pensamientos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pensamiento es, tengo que ganarme esa sanidad delante de Dios. Entonces tengo que ponerme allí a gritar a Dios hasta que Dios me contesta. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que la iglesia no se movía de esta forma. La iglesia no estaba ahí ayunando un mes y orando por, eh, por recibir sanidad, sino que se movía gracias a la sangre de Jesús, gracias a lo que Jesús había hecho en la cruz. Cuando vamos a decir por la sangre de Jesús, no estamos diciendo que es una eh, palabra mágica, ah, bueno, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, no no es este. Significa en el creer en lo que Jesús ya hizo en la cruz. Jesús cuando estuvo en la cruz, él dijo, todo está cumplido. Entonces nosotros en su nombre vamos a orar y vamos a ver la sanidad porque se cumple la palabra de Jesús. Él dijo que nosotros tenemos que orar por los enfermos con imposición de manos y los enfermos se sanará. No va a decir que esto va a pasar si somos santos, eh, no digo que esto va a pasar si estamos orando por un mes con ayuno y oración, no, no, no. Esto simplemente va a pasar no por nuestra santidad, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, cuando tú vas a orar de esta forma, con el cambio de mentalidad, creyendo que la gente se sana no porque hiciste la mejor oración de este mundo o porque has ayunado un año por esto, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, todo va a pasar. Porque lo maravilloso que tenemos y que cuando vamos a poner en práctica la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios sí funciona, que la palabra de Dios sí es realidad, y que si vamos a orar imponiendo manos a los enfermos, ¿qué va a pasar? Lo que la Biblia dice, que se va a sanar. Entonces quiero exhortarte a hacer práctica. No va a ser fácil, claro, porque estamos acostumbrados en nuestra mente a tener un pensamiento y cambiar, transformar nuestro pensamiento por la palabra de Dios. No va a ser fácil, pero sí que va a ser eficaz. Entonces, cuando empezamos a entender la palabra de Dios y lo vamos aplicando en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que las cosas son más fáciles de lo que parecen y que la palabra de Dios sí funciona. Entonces quiero animarte a orar por los enfermos. Esto es lo primero. La Biblia dice, oran con imposición de manos. Oraban con imposición de manos ora con la imposición de manos. Y no importa si no eres pastor, si no eres anciano, eres un creyente y esos son los señales que tienen que estar con los creyentes. Entonces también contigo. Tiene que orar, tiene que poner manos y tiene que declarar la sanidad por la palabra de Jesús. Porque la palabra de Jesús sí se cumplió, se cumple y seguirá cumpliéndose siempre. Con esto quiero saludarte, que pueda compartir este vídeo por todas las redes sociales que tienes. Añádete a nuestro grupo privado Facebook, donde siempre estamos compartiendo muy buenas enseñanzas y donde puedes encontrar personas que te pueden contestar a tus preguntas, a tus dudas y también pueden orar por tu sanidad con más eficacia. ¿Vale? Un saludo, un abrazo y hasta luego.